अंकुश के K C GNT Rapstar, Baba Lani Baba Shiva Pujai. Haryana roadways मैं तुझसे से वार भाई हरियाणा रोडवेज मैं तुझसे से वार भाई हाँ आराम से धूमधाम से जोड़ा तीर कमान से मेरा शब्द जैसे कोई ना निकला हो खान से खोल कान ले जिससे दिक्कत है मेरे काम से मेरे पैसों से मेरे ऐशो आराम से मुझे फर्क नहीं पड़ता तो क्या बोलता है मेरे बारे में तू क्या सोचता है ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਪਰੋਸ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਸਰ ਫਰੋਸ਼ I'm ubani absus Ben nufaf Amlo kanal gal na bat sari rap Meni pila shirab